A independência está aqui na sua frente, te dando essa entrevista. É ser diferente e é ser feliz. As pessoas me respeitam, me valorizam. Tem gente que fala que eu sou uma referência para todos. Porque desde pequenininha ela não gostava de ver desenho, de ver programas infantil. Ela gostava, ela adorava ver é, reportagem. Ela ia dormir, eu lembro em, quando começou o jogo, ela ficava entre mim e o Ivan, que ela queria ver o jogo. Aí ela dormia e que eu botava ela no quarto dela. Porque eu, quando era pequenininha, eu já vivia brigando com a minha família de eu ser Marília Gabriela. Em cada um deles tinha um personagem de um artista bem famoso. Inclusive a minha mãe era a Suzana Vieira. E aí foi, a minha melhor entrevista foi com meu padrinho, que já é parecido. Nossa, ele deu conta do recado que vocês nem imaginam. Bom, eu descobri o programa especial no Ar Comunicação da TV Brasil porque eu estava numa discoteca. Aí gostaram tanto de mim que que quiser fazer meu dia a dia da fama. O programa especial teve na minha casa e que chamou ela para trabalhar, que disse que ia ter uma possibilidade de, dela trabalhar, eu pensei que fosse para trabalhar dentro da produtora. Não tive, assim, a ideia de ser repórter. Aí eu estava numa ONG, como ela falou, e a produtora chegou lá e disse que ela estava tá, te procurando, hoje você vai fazer um teste. E eu mesmo fiquei espantada com a Fernanda, porque deram o microfone na mão dela, mandaram ela entrevistar as mães e ela entrevistou com a maior naturalidade. eu percebi nela um potencial muito grande, né, de comunicação, de, enfim, de relacionamento com a câmera. Resolvi fazer um teste com a Fernanda, porque eu acreditava o seguinte, por que não as pessoas com deficiência intelectual terem o seu ponto de vista, quer dizer, né? A gente está falando sobre inclusão e essas pessoas têm total direito de não só de se expressar, como a gente tem direito de ouvir a maneira delas pensarem. Olá, amigos da TV Brasil, do programa especial. Eu sou a Fernanda Honorato. A Fernanda, acho que ela enriqueceu muito a nossa vida, assim. Ela é uma pessoa muito para cima, muito alegre. Então ela, ela, ela traz esse ânimo para o ambiente que ela está. Eu acho que isso é muito dela. Acho que tem outras pessoas com Down que são mais reservadas, por exemplo, que também vão, vão ajudar as pessoas a verem, verem algumas das coisas sobre um outro aspecto. Eu acho que cada um é um. Mas, sem dúvida, eu acho que a Fernanda ela contribui para a nossa equipe, além de com profissionalismo e talento, com o alto astral dela. Isso é dela. Ah, amo festa, eu saio pra noite, me divirto com meus amigos. O meu negócio é dançar e curtir a vida. Não gosto de homem nenhum que mande de mim. E eu, eu não gosto de ser mandada por ninguém. Nem o meu pai não manda em mim. Pra que preciso de homem? É preferível ficar na pista pra negócio. Eu sou atriz de três companhias de teatro, sou atleta pela Sociedade Síndrome de Down, sou rainha de bateria da Escola de Samba Inclusiva do, do Brasil e do mundo, que é chamada Embaixadores da Alegria. Sou musa da Portela. A Fernandinha é essa entrega, né? Ela me vê, ela vê aí as pessoas que, que, que têm essa relação com ela, ela se entrega toda, ela mergulha lá dentro da gente. Ela não fica superficialmente conosco, ela mergulha dentro da gente, ela abraça, ela beija, ela quer as coisas, ela quer tudo, quer tudo ao mesmo tempo agora. Eu não sei o que seria a Portela sem ela. Não estou dizendo que a Portela seria ruim, que a Portela seria triste, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo é que a Portela, sem ela, seria diferente. E é dela, Alex. Às vezes as pessoas pensam que eu boto a Fernanda para fazer as coisas. Não é. Fernanda que me bota, eu que corro atrás da Fernanda. A gente quando é, tem uma criança pequena com síndrome de Down, você tem um pensamento até certo ponto preconceituoso, que é achar que você, para onde for, você tem que levar seu filho, que ela vai ser uma eterna companheira da gente, que não vai ter um caminho próprio, né? E na realidade é tudo diferente. Hoje, ela é que leva a gente para todos os lugares. Pais de pessoas com várias deficiências, inclusive do síndrome de que tem essa mania da superproteção, porque isso não é a nossa praia. Nunca diga uma palavra não. É muito importante, nunca diga essa palavra, porque eu nunca disse essa palavra não. E a Fernanda, com isso, também, ela nunca disse essa palavra não. Ela me ensinou muito através dela, porque ela nunca dizia, ela, às, vezes, às vezes eu até dizia, não, Fernanda, não eu posso, ela sempre dizia que podia. Então eu aprendi com ela e com isso agora eu nunca digo que não posso, eu sempre posso. Eu sou Fernanda Honorato, a primeira repórter oficial pelo Rank Brasil. E do meu programa especial, do qual eu me orgulho por trabalhar de trazer informação para pessoas com algum tipo de, de, deficiência. Você nunca tinha visto uma pessoa com deficiência é, assim na, na, na, plenitude do trabalho, é, desenvolvendo realmente um trabalho sério, num programa sério e, e impressionando as pessoas, né? Gente, eu quando soube dessa notícia que eu, eu era premiada, me ligaram na minha casa